ではありますが精一杯演舞させていただきますバンド前祭り開催おめでとうございます初参加になりますえー、あってバンドダンスよさこい風にアレンジしまして今日踊らさせていただきますよろしくお願いします見ていただくお客様にレッよろしくお願いいたします桜版3代レディーゴッ Basura!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 Música Senhor. せて治れ見ていただいたお客様に感謝の礼ありがとうございましたはいありがとうございます栃木県鹿沼からね駆けつけてくれました桜吹雪の